Seria é uma experiência interessante. Ui. Filha da puta! Ela não faz nada. Não, não viu o pessoal falando que as abelhas estão atacando as pessoas aqui? Filha da puta! não! Não! Não! Digo, cala a boca! Você é louco, não é abelha! Ah, as pessoas achando que tá maluco. Digo, para, eu, deixa eu, eu, eu começo a ficar <laughs> tenso. Não, tu fica louco, não é diferente. Tô suando. Gurizinho de apartamento.